going Господь, Господь, Господь, геєн, Христа доглядач, Отче на озерних, научки він нас, научки він нас. Я маленька покузя, я синок із поля. Я вам просто повідаю, я, як вам топе, топе знаю, як із вами Бог.